श्री गुरुवे महा अध्याय सव्वीसावा कलियुगाचे लक्षण आम्ही प्रातकाळीच उठून नदी ओलांडून श्रीपाद प्रभूंच्या दर्शनासाठी कुरुगुड्डीस गेलो धर्मगुप्तांना श्रीपाद प्रभूंच्या मुखातून कलियुगाच्या प्रादुर्भावाची विशेष जाणून घेण्याची तीव्र इच्छा होती आज श्रीपाद प्रभू अत्यंत आनंदात होते त्यांची कारुण्यामृताची वर्षा करणारी अमृतदृष्टी साऱ्या साधकांना एका आगळ्या वेगळ्या आध्यात्मिक आनंदाचा ठेवा प्रदान करीत होती प्रभूंच्या चरणकमलाचा स्पर्श करून आम्ही धन्य झालो श्री धर्मगुप्तांनी श्रीपादांना कलियुगाच्या प्रादुर्भावाचे विशेष वर्णन करून सांगण्याची नम्र विनंती केली श्रीपाद प्रभू म्हणाले साधकांनो काळ हे परमात्म्याचे विराट स्वरूप आहे सूर्याला कालात्मक असे सुद्धा म्हणतात धनिष्ठा नक्षत्रापासून प्रारंभ केलेली सूर्याभोवतीची श्रवण नक्षत्राची परिक्रमा परत फिरून धनिष्ठा नक्षत्रापर्यंत येण्याची काळास ब्रह्मकल्प असे म्हणतात ब्रह्मकल्पातील एक भागास सृष्टिकल्प असे म्हणतात आणि उरलेल्या भागास प्रलयकल्प असे म्हणतात पितृदेवतांच्या संबंधित कालगणनेत अर्धा भाग शुक्ल पक्ष आणि अर्धा भाग कृष्ण पक्ष असे म्हणतात संवत्सर पुरुषांचे सहा महिने उत्तरायण आणि नंतरच्या सहा महिन्यात दक्षिणायन असे म्हणतात संपूर्ण कालचक्राचे दर्शन योगी आपल्या शरीरात करत असतात या रहस्य विद्येला तारक राजविद्या असे म्हणतात तारक राजयोगात शरीरालाच ब्रह्मांड मानतात समस्त लोक याच्यातच समाविष्ट झालेले आहेत आपल्या शिरस्थानात ब्रह्मलोक असे म्हणतात या शिरस्थानात आचार विचार असतात नाभीमध्ये विष्णू लोक असतो आपल्या हृदयात रुद्र लोक असतो पितृलोक आपल्या वीर्यकणात जन्यू देवता स्वरूपात वास करतात या जन्यू देवतांचे कार्य असे की मानवाच्या गत जन्मात केलेल्या कर्माचे फळ पुढील जन्मात देणे असे असले तरी गेल्या जन्माचे फळ एका क्रम पद्धतीने देण्याची काळाची अत्यंत आवश्यकता असते पितृदेवता म्हणजे आपले दिवंगत झालेले पूर्वज नव्हे स्वर्गवासी झालेल्या आपल्या माता पिता आजी आजोबा यांच्या नावाने आपण केलेल्या श्राद्ध पक्षांचे फळ स्वीकारून त्यांना उत्तम गती प्राप्त करून देणारे जन्नू देवताच असतात या जन्नू देवतांना जन्म नसतो योगीजन आपल्या शरीरात सृष्टीतील सहा ऋतूंचे दर्शन करतात एका वर्षात बारा पौर्णिमा आणि बारा अमावस्या येतात हे चोवीस पर्वच गायत्रीच्या चतुर्विंशंती छंद असतात कालस्वरूपी श्री विष्णू भगवंतांना काही लोक संवत्सर पुरुष मानून त्यांची उपासना करतात या विद्येला द्वादशाक्षरी विद्या असे म्हणतात प्रत्येक महिन्याचे एक अक्षर याप्रमाणे बारा महिन्यांचे बारा अक्षरे मिळून त्यांचा एक मंत्र तयार होतो नद्यांना भयंकर पूर येऊन मनुष्य पशु संपत्ती यांची अपार हानी होते भूमीचे प्रकंपन होणे आणि भूकंप होणे सूर्यचंद्राची गती बदलणे दिवसा अंधार पडून सूर्य न दिसणे आकाशात धूमकेतू तारा दिसणे ही सारी कलियुगाची लक्षणे आहेत द्वापार युगाच्या शेवटच्या काळात पश्चिम समुद्रातील एका द्वीपावर कलियुगाचा अधिपती असलेला कलिपुरुषाने घोर तपस्या केली होती हे सारे विषय वेदव्यास ऋषींच्या भविष्यपुराणात आढळतात जिकडे पहावे तिकडे वेदमंत्राचे उच्चार यज्ञ यागादी तपस्या याचा जोर सर्वत्र चालू होता या कारणाने कली अत्यंत दुःख झाले त्याने भगवंताची प्रार्थना केली हे प्रभू पृथ्वीवर सगळीकडे यज्ञ याग धार्मिक आचरण नीतिमत्ता याचेच प्राबल्य आहे अशा परिस्थितीत मी माझ्या कलियुगाचा प्रभाव कोणांमध्ये कसा पसरवू आपल्या आज्ञेप्रमाणे मी माझ्या युगधर्मास सगळीकडे व्यापून टाकावे परंतु सद्य परिस्थितीला ते मला अशक्यच वाटत आहे कलियुगाचे हे वक्तव्य ऐकून जगतप्रभूंनी कलियुगास पश्चिमी समुद्रातील एक द्वीप दाखवले म्लेच्छ जातीचा मलपुरुष आदम आणि श्री हव्यावती या दोघांना जगतप्रभूंनी कलियुगास दाखविले त्या स्त्री पुरुषास विहार करण्यासाठी एक अत्यंत रमणीय उद्यान निर्माण केले वास्तविक पाहता ते स्त्री पुरुष भाऊ बहीण होते परंतु कलियुगाने सर्प रूपाने आपल्या शरीरात प्रवेश करून त्यांच्यात काम भावनेचे बीज पेरले आणि अधर्मी संतान उत्पन्न करण्यात प्रेरित केले ते दोघे अशा प्रकारे पतित झाल्यावर त्यांच्यातील दिव्य शक्ती अदृश्य झाली कालांतराने या जोडीपासून कलिधर्माच्या मूळ म्लेच्छ जातीचा आविर्भाव झाला द्वापर युगाच्या अंती म्हणजे दोन हजार आठशे वर्षानंतर म्लेच्छ देशात म्लेच्छ जातीच्या संततीची अभिवृद्धी होणार असल्याचे भविष्य पुराणातील प्रत्येक सर्ग पर्वात कथन केलेले आहे नीलांचल पर्वताजवळ आदम आणि हव्यावती या दोघांनी आपल्या पापाचे फळ अनुभवून आर्यधर्मास दूषण लावणारी अभक्ष भक्षण करणारी दुराचारी अशा संततीची वृद्धी केली श्रीपाद प्रभू पुढे म्हणाले मी कलकी अवतार घेऊन कोट्यावधी अधर्मी व दुराचारी लोकांचा नाश करून पुनरुपी सत्ययुगाची स्थापना करणार आहे हा फार दूरच्या भविष्यातील माझा कार्यक्रम आहे अशा प्रकारे श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृताचा सव्वीसावा अध्याय श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या चरणी अर्पण असो श्री गुरुवे महा श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये अध्याय सत्तावीसावा पंचदेव पहाड प्रांतात विरूपाक्षांची भेट श्री धर्मगुप्त आणि मी कृष्णेच्या अलीकडील तीरावर पोहोचलो ती माध्यानाची वेळ होती त्या दिवशी गुरुवार होता गुरुवारी श्रीपाद प्रभू विविध स्थळी एकेच वेळी भिक्षा स्वीकारतात असा हा परम पवित्र गुरुवार त्यांची माध्यान्ह वेळा होती पंचदेव पहाड या स्थळी एक गवताची कुटी बांधावी असा श्रीपाद प्रभूंचा आग्रह होता ही कुटी एका दिवसातच बांधा असे सुद्धा ते म्हटले होते परंतु पंचदेव पहाडाचा तो परिसर आमच्या परिचयाचा नव्हता कुटी बांधण्यास सोयीस्कर जागा हवी होती बांधकामाचे साहित्य गवत काड्या दोऱ्या पाने इत्यादी काहीच वस्तू आमच्याकडे नव्हत्या कुठी बांधण्यास हवे असलेले कामगार सुद्धा तेथे नव्हते कुठे जावे याचा निश्चित मनात विचार नव्हता या परिसरात आम्ही वाटसरूप्रमाणे इकडे तिकडे फिरत होतो फिरत फिरत आम्ही एका शेतकऱ्यांच्या शेतात गेलो तेथे तो आपल्या जनावरांसाठी गोशालेचे निर्माण करीत होता शेतात एका स्वच्छ जागी एक उंच ओटा बांधला होता त्यावर शेताच्या मालकासाठी एक गादी बसण्याकरता घालून ठेवली होती त्या गादीवर बसलेल्या मालकाने आम्हास बोलावून आमचे स्वागत केले आणि आम्हास भोजन दिले आम्ही भुकेलेलेच होतो शूद्राच्या घरचे भोजन करावे का नाही ही शंका आमच्या मनात क्षणभर डोकावून गेली तेव्हा त्या शेताचा मालक चिडून म्हणाला आमची जनावरे चोरून नेऊन दुसऱ्या प्रांतात विकणाऱ्या तुम्हाला शुद्राचे भोजन घ्यावे की नाही अशी विचित्र शंका आली का त्या मालकाच्या दृष्टीने आम्ही चोर ठरलो होतो परंतु भूकेमुळे आम्ही तेथील भोजन केले त्या शेताच्या मालकाचे नाव विरूपाक्ष असे होते भोजन झाल्यावर आम्हा दोघांना एका एका झाडास बांधण्यात आले मी एक गरीब ब्राह्मण आहे माधुकरी मागून आपला उदरनिर्वाह करतो असे अत्यंत दीनवाणीने त्यांना सांगितले माझ्याकडे धन अजिबात नाही हे सुद्धा पुन्हा सांगितले त्यानंतर त्या शेताच्या मालकाचे लोक धर्मगुप्ताकडे धन असेल अशा विचाराने त्यांच्याकडे गेले आणि त्यांच्याकडील असलेले सारे धन हिसकावून घ्यावे अशा विचारात होते आमची सत्यस्थिती परोपरीने समजावून सांगितली तरी त्यांचा त्या शेताच्या मालकावर काहीच परिणाम झाला नाही त्याच्या आज्ञेनुसार आम्ही बंदिस्त होतो काय करावे ते सुचत नव्हते त्याचवेळी एक यात्रेकरूंचा घोळका तेथे आला त्या यात्रेकरूमध्ये शिव कावडी नावाचा एक भक्त होता हे यात्रेकरू वासवी कन्यका परमेश्वरीसाठी कावडी नेत असतात ते भक्तगण त्रिपुंडगंध लावतात घंटा नाद करीत श्री कन्यका परमेश्वरीची स्तुती भरीत गीते गात आपले मार्गक्रमण करतात गंगेच्या पवित्र जलाची कावड शुभ कार्यासाठी किंवा वासवी मातेच्या जयंतीच्या उत्सवासाठी हे भक्तगण वाहून असतात या यात्रेकरूमध्ये अजून एक प्रकारचे साधक असतात त्यांच्या कटीस एक पट्टा बांधलेला असतो त्या पट्ट्यामध्ये तलवार कवच आणि विविध प्रकारची युद्धाची शस्त्रे असतात या लोकांच्या समुदायात मुष्टी असे नाव होते हे लोक नामाचा जयघोष करीत घंटानाद करीत येतात त्या शेतकऱ्याने आलेल्या यात्रेकरूंना आणि वीरमुष्टी लोकांना भोजन देऊन त्यांचा सत्कार केला त्यानंतर आम्हाला बंधनातून मुक्त करून गोशाळेच्या निर्माण कार्यात मदत करा असा आदेश त्या शेताच्या मालकाने दिला आम्ही कामास लागलो सायंकाळी काम संपल्यावर विरूपाक्षाने आम्हास प्रश्न केला मुष्टीतील मुष्टी वीरमुष्टी याचा अर्थ काय आम्हास तो अर्थ माहीत नसल्याने आम्ही शेतकऱ्यास तसे सांगितले त्या दिवसाचे सायंकाळचे भोजन सुद्धा त्याने आम्हास दिले गायीच्या संरक्षणात आम्ही त्या रात्री तेथे झोपावे असे त्या शेतकऱ्याने आम्हाला सांगितले नंतर तो शेताचा मालक आपल्या सेवेकराबरोबर हसत खेळत निघून गेला त्या रात्री आम्ही मध्यरात्रीपर्यंत श्रीपाद प्रभूंचे नामस्मरण आणि दिव्य लिलांचे स्मरण करीत होतो त्यानंतर आम्हा झोप लागली आणि सकाळी सूर्याची किरणे अंगावर पडताच घाईने उठून बसलो आजूबाजूस पाहिले तेथे गायी नव्हत्या आजूबाजूचे शेतकरी येऊन विचारू लागले की ती जागा त्यांनी किती किमतीस विकत घेतली आम्ही काल घडलेला वृत्तांत त्यांना संपूर्णपणे सांगितला परंतु त्यांनी आम्हा दोघांना वेड्यातच काढले आमच्या मनात एकच प्रश्न सतत गोळात होता काल पाहिलेले दृश्य खरे का हे दिसत असलेले खरे अशा संभ्रमित अवस्थेत असतानाच एक अपरिचित गृहस्थ आला त्याने आम्हास विचारले श्री वासवी कन्यका देवीचा जन्म वैशाख शुद्ध दशमीच्या दिवशी झाला का सप्तमीच्या दिवशी झाला या प्रश्नास उत्तर देताना श्री धर्मगुप्त म्हणाले श्री वासवी मातेचा जन्म वैशाख शुद्ध दशमीच्या दिवशी समयी झाला त्या दिवशी शुक्रवार होता हे उत्तर ऐकून तो अपरिचित गृहस्थ म्हणाला तुम्ही दोघे वेडे आहात या गृहस्थाने श्रीपाद बद्दल काढलेले उद्गार आम्हास आवडले नाहीत परंतु कुरुगुड्डीस तात्काळ जाण्यास निघण्याचा विचार करून आम्ही मार्गस्थ झालो आमच्या दोघांकडे नावाड्यास देण्यास पैसे नव्हते ही गोष्ट आम्ही नावाड्यास नावेत चढण्यापूर्वी सांगितली त्यामुळे नावाड्याला दया येऊन त्याने आम्हास नावेत बसू दिले नाव चालू झाल्यावर नावाड्याची दृष्टी धर्मगुप्ताच्या बोटातील अंगठीवर गेली त्याने ती काढून घेतली परंतु स्वतःजवळ न ठेवता कृष्णेच्या पाण्यात टाकून दिली आम्ही नदी पार करून कुरुगुड्डीस पोहोचलो त्यावेळी श्रीपाद प्रभू कृष्णा नदी स्नानसंध्यादी आटपून तपश्चर्यासाठी बसले होते अशा प्रकारे श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृताचा सत्तावीसावा अध्याय श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या चरणी अर्पण असो श्रीपाद श्रीवल्लभांचा जय जयकार असो श्रीपाद श्रीवल्लभांचा जय जयकार असो श्रीपाद श्रीवल्लभांचा जय जयकार असो अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय